Tu viens de le dire, Jean-Jacques, évidemment, les joueurs américains, les grands joueurs internationaux viennent aussi parce qu'il y a beaucoup d'argent à prendre à Cannes, chez vous. Euh, un gros prize pool, le plus gros d'Europe, non Le plus gros, mais on est le seul tournoi en Europe et dans le monde où le prize pool est garanti. On a commencé la première année avec 2 millions d'euros garantis, la deuxième année 3 millions. 4 millions. Et là, on a la cinquième année avec 5 millions d'euros garantis. Pour ceux qui ne sauraient pas, garantis, ça veut dire que quel que soit le nombre de joueurs qui participent au final, à ce tournoi, vous vous garantissez cette somme. On garantit les 5 millions et surtout, il y a un million d'euros garantis chaque année aux vainqueurs Partouche, euh, c'est très associé au poker. Aujourd'hui, c'est ça votre ambition au départ par rapport à vos concurrents Que quand on parle de poker et qu'on met un, nom derrière, ce soit par touche qu'on met en premier C'est Partouche qu'on met aujourd'hui en premier. Je suis passionné de poker, on, y a cru dès le départ. Et aujourd'hui, avec le tournoi qu'on a fait, la, communication autour de ce tournoi, je pense que c'est associé par euh, directement au poker.